Orangnya letak pemikiran urung sik dan urung sik tanya masyarakat mewariskan harta kan. Nah sabah kisah yang dua dro urung yang bertolak belakang yang menjadi iktibar ke katanya. Nanti mendengar cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nya salah siro raja daripada Bani Umayyah. Beliau termasuk raja yang tidak gila kepada harta. Na anu belah ro. Bata bo riwayat siblah. Na yang begah belah. Kaji kabelasan lah. Kali limang ro. Na yang begah siblah. Na yang begah belah. <clears throat> Umar bin Abdul Aziz geduk keraja al-Haitun. Tapi yang na kubah harta ke anak gaknyan wate meninggai. Nan Seper dua dinar. Seperdua dinar untuk siroro ane. Seperdua dinar yang nyopeng tanya daerah si juta sirtu. Si juta sirtu siroro ane ngampu ni mudik mesti belun hantruk kabeh. Hantruk si belun kabeh. Peng si juta sirtu warisan orang si ote meninggal. Lang masa gemat kerajaan le Umar bin Abdul Aziz truk bak bak talau taku dan gelung yang gepakek le perumah gelakai oleh Umar bin Abdul Aziz untuk untuk gebiayi negara, untuk membantu masyarakat. Karena Umar bin Abdul Aziz kahwin dengan adik adik sepupu. Adik sepupu mertua Umar bin Abdul Aziz raja yang berkuasa sebelum Umar bin Abdul Aziz. Jadi ikut mak permohonnya pasti geleng-geleng rau pakai atau atau peng negara yang ditah kena ulung nak Sampai pada awal hang gejuk le perumah Umar bin Abdul Aziz gebi pilihan. Miorong ingin mentang berhubungan suami dengan long bi atanyan mandum kelong mi hana batilong siap lun ceraikan. Karena perumah gepilih suami hanya ingin diceraikan sehingga gejuk perhiasan memandum ke ke suami gaknyan Umar bin Abdul Aziz. Waktu meninggal Umar bin Abdul Aziz, harta warisan yang tinggal hanya sejuta tirtuh per anak. Hanatrib leh Umar bin Abdul Aziz meninggal. Gemat kuasa leh Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ni sepupu dengan Umar bin Abdullah Aziz. Sikap Hisham bin Abdul Malik 100% bertolak belakang dengan dengan Umar bin Abdul Aziz. Mia Umar bin Abdul Aziz raja yang adil dan tidak gila harta. Hisham bin Abdul Malik Raja yang zalim dan gila harta Umar bin Abdul Aziz Gewarisi ilmu dan ketakwaan Keanakan harta Tapi Hisham bin Abdul Malik Gewarisi harta dan dunia Keanakan ilmu dan ketakwaan Ini kalian Dua buah hal yang berbeda Nandudum dumnala harta warisan Keanak Hisham Matalia meninggal Hisham Kutulah anak sama. Umar bin Abdul Aziz nak anak siblah buat tabur riwayat. Nak tabur riwayat dua belah. Hisham pun nak anak siblah buat tabur riwayat dua belah. Sama jumlah anak. Cuma yang beda dua. Siro Raja Zalim, Siro Raja Adi. Siro Raja Gila Harta, Siro Raja Hana Gila, Har, Gila Harta. Umar bin Abdul Aziz gewaris ke anak ke ilmu dan ketakwaan. Hisham bin Abdul Malik gewaris ke anak ke kekayaan dan Dunia. Dumna harta per orang anak Hisham diwarisi daripada Hisham. Satu juta dinar. Antara satu juta dinar dengan setengah dinar. Najib, oh beda? Beda. Minta pegat dalam kurs rupiah. Sebab satu dinarnya per gram 20 mili peng, uh, muh Yang satu dinar. Lebih semayam satu dinarnya. Satu juta dinarnya hanatak le dengku. Daerah Eh, dua ribe, dua ratus dua puluh miliar. Kira-kira dua trilion dua ratus dua puluh eh, miliar. Dua trilion dua ratus dua puluh miliar per anu Isam mendapat warisan. Anu Umar bin Abdul Aziz warisan sejuta tertuh per orang. Anu Isyam warisan dua trilion dua ratus dua puluh juta dua puluh miliar per orang. Antara sejuta dengan dua dua trilion aja oh beda. Beda. 2 trilion 220 miliar. Kan 220 juta. Yang anak warisan dari anak Isyam. Tapi nekalan duit terkedi Allah. Anak Isham, Hanatib lama udib. Kerana udib dalam keadaan boros. Udib dalam keadaan bermewah-mewah dengan harta dunia. Akhirnya bangkrut. Anak Umar bin Abdul Aziz. Kerana gewarisi ketakwaan leorisi. Akhirnya Cara mbak ikelola harta, cara mbak dimudip, dijaga agama, dijaga harta. Sampai je kurang kaya. Sampai dumna je kurang kaya. pada saat nanggro tengah melarat. Karena kebutuhan perang, dana perang. Waktu yang sampai anak Umar bin Abdul Aziz pernah membantu ke negara. Sertuh ekor unta, oh, sertuh ekor kuda untuk alat perang. Lengkap dengan persenjataan. Yang padahal dari tirau anak yang hana gekubah tapu le orang cik. Tapi anak Isyam yang gekubah harta le orang cik 2 trilion lebih per orang ternyata menjadi anak-anak yang fakir mamandu. Mandu je ke fakir, je ke miskin mandu. Jadi ternyata yang bermanfaat dan bernilai adalah mewariskan ilmu dan ketakwa, ketakwaan. Kan mewariskan harta. Orangnya le orang cik tanya dong khawatir ke anak hanapu gekubah harta. Sehingga keilmih hana tingat. Ketakwaan hana ti, tingat. Padahal le orang si mati-matian gemita harta untuk kekubahkan. Yang hartanya dalam dentai mambah